सी है टाइट नहीं है बहुत ज़्यादा टाइट है सर इनसे यही कहा है कि अगर आप गुरुग्राम जाएं तो भी आपको कहीं भी जाएं हाँ सर डेली आना पड़ेगा चल करो Mm-hmm. 위에서로 위에서로 늘 방울 이렇게 이지 아, 볼때로 나 손때로가 뒤 돌려 줘야겠어. 저, 저